А, новинка гибрид акцент. Дозревание среднее-позднее 80-81 день. Э, уникальный гибрид. Он не очень крупный, 20-21 сантиметр. Диаметр порядка 4,85. Но на сегодняшний момент это самый сочный и самый сладкий из Э, гибридов желтого, стандартного желтого типа. Имеет крупное зерно, нежно-желтого цвета, очень сочный, с тонким перекарпом, на вкус практически идеальный.